Witamy Was serdecznie w kolejnym odcinku Semilac Style, w którym podzielimy się z Wami naszą wiedzą związaną z trendami w stylizacji paznokci i nie tylko. Dziś omawiamy te trendy, które wyjątkowo spektakularnie prezentują się na paznokciach, ale też wymagają wybitnych umiejętności potrzebnych do ich wykonania. Dlatego nie bez powodu do dzisiejszego odcinka zaprosiłam wielokrotną mistrzynię świata w stylizacji paznokci i instruktorkę Akademii Semilac, Lorę Szejderową. Bardzo dziękuję za zaproszenie i witam serdecznie. Pierwszym z dwóch trendów, o którym dziś Wam wspólnie z Lorą opowiemy, to trend w stylizacji paznokci, który nazwaliśmy barok. Barok to jedna z moich ulubionych stylizacji, ponieważ jest takie zdobienie paznokci, które z powodzeniem może na przykład zastąpić biżuterię. Na Ukrainie mówimy na takie zdobienia winzela i są to zdobienia w tak zwanym wiktoriańskim, bogatym stylu. Oni są bardzo popularne i widoczne na paznokciach kobiet już od jakiegoś czasu, ale dopiero teraz tego typu wzory są bardzo widoczne również w stolicach mody. Bardzo mnie to cieszy. I myślę, że jest to idealny moment na to, żeby panie w Polsce zaznajomiły się z tym, jakie to są zdobienia barokowe, jakie to są zdobienia bogate, bo jeśli dzieje się to w stolicach mody, no to powinno się dziać też na naszych paznokciach. A jeszcze też warto chyba wspomnieć o tym, że to, co dzieje się właśnie na światowych wybiegach, możemy zobaczyć w tej chwili w dużej ilości sklepów, bo przecież coraz więcej stylizacji y, ma na sobie właśnie ten wzór taki barokowy, bogaty a dzięki instruktorom Akademii Semilak i temu, że opracowują trendy y, właśnie z tych światowych wybiegów, możemy przenieść te wszystkie wzory na stylizację paznokci. Lora, czy są jakieś kolory, w których barok wygląda najlepiej? Ja preferuję wzory barokowe na ciemnym tle. To takie jak granatowy, czerwony, bordowy lub fuksjowy. Sam trend barok to taki luksus, na który każda kobieta z nas może sobie pozwolić. Dlatego dużo kobiet uwielbia takie zdobienia i ja też. Są takie zdobienia, takie wzory, które bez względu na porę roku podobają się wszystkim kobietom. I do tych wzorów należą kwiaty. Te właśnie motywy kwiatowe marka Semilla go pracowała jako trend, który nazwała Night Flowers. Takie zdobienia cieszą oko, ale te, które podobają się najbardziej, nie są łatwe w wykonaniu. Dlatego zapraszam do Akademii Semilak, w której dowiedzie się, z jakich produktów korzystać przy wykonaniu takich zdobień i w jaki sposób te zdobienia zrobić. Trend Nate Flowers można wykonać techniką z wykorzystaniem produktu Charm Effect oraz techniki z wykorzystaniem Semi Art. To zależy od rodzaju zdobienia trend Night Flowers to przede wszystkim bardzo kolorowe kwiaty, takie mm, przedstawione w bardzo nasyconych wersjach, ale zaaplikowane na raczej ciemniejsze tło, właśnie po to, żeby te kolory były bardziej widoczne. Myślę, że w obliczu tego, co również znajdziemy w tej chwili w sklepach, będzie to trend na paznokciach, który Panią się bardzo, bardzo będzie podobał. Kolejna dawka kolorowych informacji za nami, a przed nami konkurs. Barok i Night Flowers to trendy w stylizacjach paznokci, które według mnie najlepiej prezentują się na ciemnym, eleganckim tle. A z jakich kolorów skorzystacie Wy przy okazji ich tworzenia? Trzy najciekawsze odpowiedzi nagrodzimy trzema wybranymi przez Was lakierami hybrydowymi. Nie pozostaje nic innego, tylko działać i być trendy. Lora, bardzo dziękuję Ci za przyjęcie zaproszenia do dzisiejszego odcinka Semilac Style. Ja również dziękuję. A w imieniu Lory i swoim bardzo dziękujemy za oglądanie dzisiejszego odcinka i już w tej chwili zapraszamy do oglądania kolejnego, w którym y, przedstawimy kolejne ciekawostki, już tym razem związane z trendami zimowymi opracowanymi przez markę Semilak. Gorąco zapraszamy.